Завтрак из круассанов, сыр. Круассаны и кофе. Кофе по утрам. Какой-нибудь бутерброд. Наверное, яйца вареные. Different uh, beverages, milk or tea or coffee, toasted bread with butter. Что-нибудь с мясом и с вином. Предпочитают салат и вино обязательно. Пьют енот, лягушек едят улитки. Обязательно пьют красное вино и сыр. Все, они, ну, наверное, диету держат. Start with a soup, then main dish, meat or fish with vegetables, then cheese. We definitely like cheese. Это какой-нибудь красивый мужчина, импозантный, да? <laughs> Как говорят. Шевелюрой. Очень модно одет. Красивые глаза, не слишком высокого толсто. Не толстый. Но почему-то мне кажется, что у них всегда это штаны короткие. Шорты не носят красными ботинками. Это мой француз, как я его представляю. Красивые большие глаза, худые. Сумочка сигарет. Stylish haircut. We have this uh, bread called baguette. Our product put a bottle of wine. We have two types of women. Women who somehow are still women. She would care about the way she looks like. And then some women uh, nowadays try to look more and more like a man. Я не знаю, как эту певицу поют, которая у нее такой голос с дрожью. Сейчас я вам спою. Ту-ту. Тут Accordion. Романтичные, Романтичные, вежливые. нервозность, есть что-то неряшливое. легкомыслие, любвеобильность. И общительные. French men would be arrogant. They have an opinion on everything. They, they talk a lot with women. For the women, they are very active. They fight for gender equality. They work much harder than the men. And they do not care so much now about family, they would care much more about their career. Коллективисты? Мне кажется, индивидуалисты. Индивидуалисты. Почему? Не надо задавать, почему я же <laughs> не знаю. Definitely French people are individualists. Bonjour. ЖД. Лорсон Данс. Напоследок а, хочу вам сказать, он